maminha Ça, j'aurais voulu ça. Oui. Ah, c'est chat Et c'est quoi Ça, c'est pour toi, Ah, c'est ça, ça faire Ça, c'est pour même même on est mal parce qu'on est mal. On est mal. <laughs> ah oui, la fille, on est mal parce qu'on est mal. On est très mal parce qu'on euh, C'est quoi ça Oh Ah Elle demande quand je te grimpe, je fais sonner, je fais soigner les animaux. Wow. Tiens, attends. Oh, regarde, regarde C'est quoi ça ça, c'est quoi ça Ça, c'est pour faire de l'instrument. 1, 1, 2, 3, 4. Allez, même pas à Enfin, imagine que ça s'ouvre quelqu'un ça Ah, ah, avec le... le, On la couverture Mais Allez, le passe. Oh. Oh, oh, oh, oh, je marche sur les feux. C'est yeah. Oh yes. Ah mais on a... Oui mais... Ah, bah, c'est quoi ces trucs Je me disais où est la cuisine, bah elle est là. Ah Et là c'est les... Ah c'est quoi Maman, ils vont penser au lit. Ah mais bien sûr, ils faut quelque chose, bien sûr. Ah, mais je sais ce que c'est ça. Je crois savoir ce que c'est. Ah, les Du jus d'orange. Mais, mais apparemment, il y a des autocollants. J'ai rien compris parce qu'il y a des autocollants. il faut coller des choses. Oui, Oui, sans les c'est Oh, arrête Voilà, voilà. Mais C'est moi qui les connais. Mais oui, mais ils y sont pas. Là. Mais là Mais non. Oh, père, non. Oh, père, ma... Laisse-moi Laisse-moi. Laisse-moi faire les arêtes. Mais les. Oh là là. Mais les. Oh, ah, mais c'est grand pour une table. On mange à 1 km de la table. C'est grand. Là, ce serait le Ah, mais en même temps, j'ai pas compris comment ça fonctionne. met. Euh, mais là, je Oh, il y a des autocollants. Ah, si, mais toi, tu t'avais dit que tu savais pas coller. Laisse-moi faire les savages. des affaires, si vous savez ce que c'est des affaires. Ah, j'ai compris J'ai compris où ça se colle ça. Ah, j'ai compris où ça se colle. <laughs> Regardez les chamallows. Oh. C'est pas du chamallow. C'est pas de chamallows. C'est pas de chamallows. Oh, il y a des nez Mais non, c'est du drôle. all. May all, may all, ano, may all, ano, may all. Kaya kaya. l'instant. Pour l'instant, chaussette. Ça, ça va. Allô, j'appelle l'armée centrale. Ah si, ça va. Mais quoi, il y a une armée centrale, Alia. Ça va, ça va. Attends, il y a du judo. Eh, eh, eh, ah! Mais quoi Attends. Oh, c'est tout Non, mais on met pas ça là Mais on la met pour la décorer. Maya, ah, Ah ouais Le voilà, et, le riz là. Ah non, ah, le riz va Mais non, pas là. C'est du doré, je pas. Allez, maintenant 半夜。